Wëllkomm bei dëser Presentatioun zum Outil Menti, Mentimeter. Ech wollt Iech un dësem Beispill weisen, wéi een dësen Outil kënn asetzen, fir ganz schnell d'Schüler ëmt hir Meenung ze froen oder se ze invitéieren, bei e puer Froen matzewielen. Hei ass e Beispill, wat ech kierzlech agesat hunn bei Weiderbildungen. Op der Websäit gesinn d'Enseignanten déi dräi Froen. De Contenu ass interessant, d'Foco ass wat ech mer virgestallt hunn an d'Progressioun, d'Vitesse, ass adaptéiert. An ech invitéieren d'Leit dann, hiren Handy, hire Computer, wat och ëmmer, erauszehuelen, mat Internetverbindung, an op d'Websäit menti. Com ze goen an dëse Code anzeginn. Ech hu lo express dëst Resultat schonn opgelooss. Dir gesitt, Dir hat, do hate 24 Leit matgewielt. Op d'Resultater kënne mer och eng Kéier kuerz agoen. Awer als éischt kucke mer eis emol un, wéi et da geet, wann Dir lo selwer wëllt matwielen, respektiv Är Schüler. Dir gitt also op menti.com an Dir musst dann dee Code aginn. Mir erënneren eis, Ligne 3, 7213. Dëst ass d'Vue, déi dann de Schüler huet a kann hei astellen, ob en domatter ganz d'accord ass, vläicht einfach normal d'accord oder vläicht och e bësselche manner. Also e kënn do verschidde Niveauen astellen. Wéi een dat kënn programméieren, dat weisen ech iech direkt. Komm mir maachen elo bei dësem Vote mol mat. Voilà. An domatter hu mer beäntwert. Wa mer elo hei op d'Vue ginn, déi ech normalerweis iwwert de Beamer oder iwwert een anere Bildschirm de Schüler weisen, do gesi mer dann d'Resultater, wéi déi sech dann och kënnen live adaptéieren. Wat beim Mentimeter flott ass, de Schüler ka mam Handy schaffen, brauch net vill Equipement, muss just op eng Websäit goen. Mee fir de Feedback ass et och flott natierlech ze gesinn, wéi déi Zuelen hei sinn am Absolutten. Mee Dir gesitt uewendriwwer hei déi Well, wou och d'Verdeelung ass, dräi Schüler hunn High gewielt, 8 Schüler hunn Agree gewielt an 13 Leit hu Strongly Agree gewielt. Besonnesch interessant ass et bei Zuele wéi hei, wou méi eng grouss, méi eng staark Verdeelung ass, wou mer net direkt gesinn, datt jiddweree lo tatsächlech de Mëttelwäert erausgesicht huet. Sou, lo ass dann d'Fro, Wéi maacht der sou eppes? Eigentlech ass et immens einfach. Dir musst op mentimeter Punkt com goen, iech een Account maachen Dat kascht näischt, dësen Outil ass gratis a wierklech ganz einfach ze benotzen. Hei gesitt der vu mir dräi bestehend Questionnairë schonn. Ech hu lo just den Foco Medienbildung opgemaach gett. Komm mir gi mol doranner luussen. Hei gesitt der datt et ausgesäit wéi op engem Powerpoint eigentlech. De Mentimeter besteet aus Sliden. Ech gesinn och hei déi lescht Resultater. Ech kënn déi lescht Resultater och als pdf eroflueden. Mee mir interesséieren eis elo mol hei, wéi ech vläicht esou ee neie Slide maachen. Add slide. An dann hunn ech hei e ganze Koup Méiglechkeeten. De Scales, dat war, wat ech elo just benotzt hunn, wou d'Schüler da kënnen mat dësen Astellunge selwer kënnen aginn, wéi gutt datt d'Äntwert ass. An hei ënne kënn ech einfach meng Froen aginn, Wéi ass de Wäert vun. Pi Wéi gefält dir e-learning? an esou weider Ech kënnt awer och een aneren Tipp huelen an de Mentimeter bitt eigentlech ganz ganz vill Méiglechkeeten un. Ganz gären hunn ech och d'Wordcloud déi mer kënne benotzen. D'Wordcloud erlaabt et fir datt den Schüler kënne Wierder posten déi dann a sou enger Cloud Form ugewise ginn. Et gëtt och d'Méiglechkeet dann, wéi der hei gesitt, esou eenzel Äntwerte just unzeklicken. Et geet och drëms, ganz lustig, dat heiten, e Bild dohinner ze setzen. Dat kënne mer eng Kéier kuerz probéieren. Mat deem Bild lueden ech einfach e Bild vu mengem Desktop, wat ech dann do gespäichert hunn, heihinner. Ech kann dat Bild e bësse verklengeren oder vergréisseren, e bësse réckelen. An da kënn ech hei soen, d'Schüler sollen dat Bild gutt fannen oder manner gutt, sollen et liken. An eigentlech geet et just duer, wann ech hei Present drécken. A scho gesinn d'Schüler d'Resultat engersäits an anerersäits awer och de Code, wou mer elo kënnen higoen. Hei muss ech héchstwahrscheinlech mech eng Kéier nei aloggen. An da gesinn ech schonn d'Bild an da kënn ech soen, Ech liken dat doten. Voilà. Hei gesi mer elo, ee Schüler huet matgemaach, ee Schüler huet geliked. Komm, mir ginn eng Kéier zeréck. An esou gesitt Der also hei, Dir kënnt ganz einfach an eist Läitnamm beimaan an ech loossen Iech ganz gären déi vill, vill Méiglechkeeten, déi de Mentimeter bitt, selwer entdecken. Vill Spaass mat Mentimeter!